sisarueni, mitä mielessä sinulla? Silmät on meren sinestä. Oh. <laughs> punan Pohjolan kivimäkeen. ulos tiede et Thank you. Thank you. On vuoroni minunkin, miesten töille työnteleitä. käyös aurinko kohoat, päivä kaunis kalliosta.